La situació és d'emergència habitacional, ho hem dit sempre des que vam arribar al govern de la ciutat de Barcelona. Crec que l'obligació d'una alcaldessa i d'un govern municipal és fer el màxim esforç possible per garantir els drets i les llibertats dels nostres ciutadans, però especialment de les famílies més vulnerables. I, i en matèria d'habitatge seguim tenint una situació d'emergència que ens interpel·la. I un cas com el d'ahir no s'hauria de tornar a repetir, insisteixo. I per tant hem de ficar els mitjans i els mecanismes perquè no torni a passar.